saylağın kış Utsa baharlı Sahra yüzü bilen avşa bilen La ola zavrlı Bülbül kemenden ağla kılır Bir sebep midir ey Güle açılınca Hem çatken Gel düşer bulunur meşakkat astidir Akilir güvahı Altı köşem Utget şibi Bağ ulum Her bir köyelge düşse ger İşlesi yavrum Ne pızlar ya bağma şişi ağzı ağrılır eh. Beder diye Her kimsenin tavlayış Ulkiyoş ise yavrum Her cayda her mekanda Yatma kavri yaşında oyken bildik anladım yavrum Ya obra aziz obra ha orza orza 别的地方。 Sizler ki kara olmadı Ne yardım Rafiq دبکه از بیادین آرزی ایوان آرلوره دیدن سر بلا متين